Croeso i'r fideo cyntaf mewn cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad 2 leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Fe'i cynlluniwyd ar ffurf adnoddau dysgu ar alw i'ch helpu wrth i chi gwblhau pob adran fel y bwr angen. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd yr adnodd yn cyfrifo angen blynyddol awdurdod lleol am dai ychwanegol ar gyfer ardal o farchnad dau ac yn ôl deiliadaeth gan gynnwys perchen feddiannydd, sector rentu preifat, perchentiaeth cost isel, rhent canolradd a rhent cymdeithasol. Dyma'r fideo cyntaf o 8 Bydd y fideo cyntaf hwn yn canolbwyntio ar ardaloedd o farchnad 2 y cyfeirir atynt yn aml fel HMA. Mae ardaloedd o farchnad 2 wedi eu seilio'n ddeiryddol ar yr ardaloedd ble mae pobl yn byw ac yn gweithio ar hyn o bryd. Nid ydynt wedi ei cyfyngu gan ffiniau fel wardiau, ac mae'n yn ystyried ble mae pobl yn barod i symud cartref heb orfod newid swydd. Gallant hefyd ystyried pris cyffredinol tai a chysylltiadau trefnidiaeth pwysig ar y ffordd neu rheilffordd. Mae adran 1 yn rhoi trosolwg o sut i ddefnyddio'r adnodd. Mae adran 2 yn cynnwys mewn bynnau, data a'r tybiaethau allweddol i rhedeg yr adnodd. Mae'r mewnbwn data cyntaf yn ymwneud ac HMAs. Bydd angen i chi lenwi'r ddalen hon yn gyntaf gofynnir i chi ddewis o dair gwmplen. Yn gyntaf, enw eich awdurdod lleol, yn ail y flwyddyn gyfrifo, ac yn drydydd, sut rydych wedi diffinio eich HMAs. Mae'r adnodd yn caniatau i chi ddiffinio HMA gan ddefnyddio wardiau MSOA, sef eich ardaloedd cynnyrch ehangach haen ganol, neu LSOA sef eich ardaloedd cynnyrch ehangach hain is. Cyfeirir at yr rhain fel ardaloedd drwy gydol gweddill y fideo hwn. Mae'n bosibl y bydd cyfeiriadau hefyd at godio neu godau daearyddol yn yr adnodd. Gallwch bennu hyd at uchafswm o ugain HMA. Roedd mwy na hyn yn creu heriau o ran sicrhau data credadwy a digonol o natur gadarn – yn enwedig mewn perthynas â data rhentu a data ar y prisiau a dalwyd am dau mewn ardaloedd llai poblog. Os oes gan eich awdurdod lleol fwy nac ugain, bydd angen i chi ei trefnu mewn grwpiau o ugain ar y mwyaf er mwyn rhedeg yr adnodd gan wneud unrhyw waith pellach y tu allan i'r adnodd. Yn habal 1, mae angen i chi nodi enwau pob un o'ch HMAs yn y rhes wedi alabelu enw'r HMA. O dan bob HMA, bydd angen i chi ychwanegu'r ardaloedd perthnasol. Gallwch ddyrannu hyd at 40 o ardaloedd. Dim ond i un HMA y gall dyrannu ardal benodol. Ac os byddwch yn nodi gormod o ardaloedd, neu os na fyddwch yn nodi digon o ardaloedd, bydd neges yn amddangos uwch ben y tabl er mwyn rhoi gwybod i chi. Dim ond unwaith y bydd angen i chi nodi'r wybodaeth hon – a bydd yr adnodd yn ei throsglwyddo i'r dalenni eraill fel y bohangen. Ar ôl i chi orffen mewn bynnu'r data hyn, gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn AFDL, cysylltnod lhma at llew.cymru.com.